Oi, meu nome é Diane Freitas, eu sou terapeuta ocupacional, mestre em interdisciplinariedade, né, onde eu estudei políticas públicas, principalmente voltada para a população transgênero, né, independente se era intersexo ou endossexo, tá? Participo da Aliança Nacional LGBTI na área de intersexuais, coordenando essa área, né, do apoio à ABRAF, que é a Associação Brasileira como transafetiva, também dando apoio às questões de intersexualidade, né? Tá, e sou a atual diretora consultora da saúde da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexos, que é essa associação que se formou para é, dar conta das políticas públicas, dos direitos humanos, né, e liberdades individuais e direitos sexuais e produtivos da população intersexo que até então se passava em branco no Brasil, tá? Eu, enquanto ativista, né, enquanto terapeuta ocupacional dentro do meu território ao mesmo tempo, eu tento é, lutar contra essa questão de LGBT e fobia, principalmente a questão intersexo, com educação continuada, né? Tem um canal do meu, no, no YouTube no qual que chama Johnny Freitas, que eu falo sobre toda a questão biológica da intersexualidade, falando dos seus estados intersexo, explicando o recorte biológico. E daí eu também vou ascendendo para as questões de identidade de gênero e de orientação sexual, partindo do sexo biológico primeiro, mas explicando as outras coisas dentro do que a ciência fala, né, sobre a questão da perspectiva tanto biológica, quanto psicológica e quanto social, tá? E é uma forma de você acessar as pessoas, né? Então é uma forma de eu combater de primeira frente, com uma frente de batalha, né? Porque se você acessa jovens, adultos, idosos, então eu recebo bastante é, feedback de famílias, pessoas intersexo, trans e homossexuais que aprendem bastante com isso e agradecem até que seus familiares é, tiveram acesso com esse conhecimento, tá? É, no dia a dia, também milito dentro da ABRAE e das associações que eu já citei, né, é, com a educação, né, e no meu território, é, tentando levar um pouco desse conhecimento no município onde eu trabalho, enquanto terapeuta ocupacional, tenho tentado implementar as políticas é, nacionais, né, principalmente de saúde, para a população LGBTI+. Né? É, para intersexo a gente não tem nada construído, mas para as outras questões a gente usa a Política Nacional de Saúde LGBT. Mas para intersexo eu venho construindo junto com o movimento intersexo. Só que assim, nesse atual governo tá um pouco difícil, mas a gente está construindo, ok? E é isso que eu tenho feito. E com conhecimento, com a educação, a gente vai trabalhando essas questões, né? E usando as, as redes sociais, a internet e também quando, antes dessa pandemia do, do pandemia, epidemia do Covid, usava até a, a presença, mas por enquanto não tá dando, né? Mas é isso. Beijos.